управлять. Ой-ой-ой-ой-ой. А. Нет, скам. Не в этот раз. Хорош. может не так плохо, как я думал. Но не очень хорош. В общем, я сижу на вершине. Терпение, терпение. Стреляю. Хорош, хорош. I'll be dumpling uh, in front of me. Yep, that was dumpling. got him, Dumpling. Well done. I, I presume that's Jeff with somebody else. Not much to see out here. Oh, hello. Well done, Dumpling. Pointing out also point out I have more or less a whole new computer ready to be put together. Uh, it just needs the graphics card, but uh, the rest of the machine is just sitting to my right right now. Being prepared, being ready to be installed. Maybe we could all focus on I destroyed autism. very rare that autism is completely destroyed. there we go. See if I can sneak up on this dude. Sneaky, sneaky, sneaky. Got you, Sky. Enemy overwatching approach from left. Ah! Sorry, Sav. Didn't work. Didn't work. say anything. Yep, yep, we're getting it, mate. We're getting it. Go, go, go! Bow. Got yourself. We almost got it. Get inside. I'm inside. I am inside. <laughs> Yay! It's very rare we win that. Oh, they're gonna win. They've got the uh, they got the Russian guys on their team. They're gonna win. Which would be nice because uh, normally this is just such a horrible stalemate map. actually, that's probably the right numbers. Yeah, this isn't too bad an, an um, a turnout for this map. Anything more is just painful. попал. Отлично. с пятки. Пойдем а, в магазин, наверное. В магазин, я думаю. Сверху, сверху. На мосту. Сейчас зайдем туда. Ой-ё, там еще один. А, Ай, мои ноги. Блять, Сначала пятку устрелили, потом чуть выше, потом еще чуть выше. <laughs> Нахуй вся нога красная. shouldn't have reloaded. Got dumplings, got dumplings, I got dumped on by a dumpling. Ah, Jeff, you... You cheeky bastard. You're watching this stream, aren't you, you cheeky, cheeky sod? Well done. <laughs> А чувакам, походу, вообще похуй. Я сижу, просто раз закидываю гранаты, они на... выходят постоянно на этот... Нормальный утмука, гада. Немцы! Все, окно вроде почистил. Никого нет. Ну да, и скам сразу вылез. плацдарма даже. Закидываю нахуй пока до гранатами. Все. Самая тема это вон мост брать с квартирами, потому что если они квартиры берут, все у нас спаункил. Свои, свои, свои, свои, свои и не стрелять. Хорошо сказал, но у меня сразу стреляют с той стороны. Снизу. Я же сказал, я сижу наверху и закидываю гранаты Постоянно. Наверху, на втором этаже. Второй этаж. Осторожней. Два, второй этаж. только один сделал, Осторожно, сейчас за заходит. Заходит! Заходит! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ебать, я в нее попал как-то? Как, блядь, я в нее попал? Надо дверь закрыть. Иначе они так и будут, сука, забегать. Это сейчас бы сейчас еще сюда гранаты не убить себя, пока дверь закрывает. Было бы вообще смешно. Свои, свои, свои, свои, свои. Хорошо сказал, но ну, у меня сразу рядом с той же стороны. Снизу только. Я же сказал, я сижу наверху и закидываю гранату. Постоянно. Наверху, на втором этаже. Второй этаж. Второй этаж. Два вторых этажа. Но только один с гранатами. Посторонний сейчас за заходит. Заходит! Заходит! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ебать, я понял, попал как-то. Бля, это пиздец я делал. <laughs> А может ты не пиздец. Я сейчас вышел, выжил знаешь за счет чего? Что я случайно кинул гранату не так, и это меня спасло. чисто магазин. Гая тут один. Тягивайся. А, нет, скам, пошел. Отвалит. осторожней. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Чувак, не стреляй. Хорош. было оружие. Ой. Ага. Куда все щитло? сразу. Да я, я, я. бля, бля, бля, бля. Это, извиняюсь, не увидал. С этой стороны. Блять, извиняюсь. Блять, я не понимаю, иногда гранаты их просто не берут, блядь. Что за пиздец? Дженки! Хорошо, мне пришел чувак очень вовремя. Ну-ка. Okay. сзади. Мордус там неудобно себе Да. За кого вы играете? За союз. Ой, союз. За Томми. Ah, thankfully, only 15 seconds left of this map. And the one. I agree. That is a really good wall. Well pointed out, mate. And that's probably going to be the map. Yep, that was the map. The end! Okay. Надо потом на крышу туда. Что я делаю? Почему у меня патрон нету, сука? А -а -а! А, Ого, я просто через эту кинул. <laughs> Руками хочу забить. Нормально. Совсем взорвал. Блин. Забил руками. Что я делаю? Почему у меня патрон нету, сука? Ого, я просто через эту кинул. Нормально. совсем взорвал. Блин. Забил руками. тут управимся. Где-то где слева не туда есть уже. Я периодически лево буду смотреть. Так, а вы что с Олегом делаете? Э, Мы держим дом на площади. А, к площади, да. Я тогда пошел на церковь. Давай. Коля, а ты? Давай Я с ними, а окей, да, на церковь тогда. У меня тут есть движение. Надо Полетел сюда. Нихуя себе, блядь! Понятно. Короче, здание, вот вы где находитесь. Помнишь, там между зданиями можно пройти такой отрезок. Там два человека. Я просто вылетаю от гранаты через окно, нахуй, поворачиваюсь, и два тела такие сидят, лежат уже на меня, нахуй, <laughs> смотрят, блядь. Ух ты, откуда меня убили-то, я даже не понимаю. Переулков всякие. Забежал и умер просто. Как будто бы в святую э, это зашел, и меня казнили сразу поле дэмэджа, знаешь там. <laughs> Поэтому у вас резня. Это было красиво. А, э, Спасибо. Спасибо, еблан, ты чертов. Я пойду площадь по Просто охуенно, идиота, кусок. Ну ебаный рот. А вот ты где, я понял. Зовут дофига. Хуй с тобой. А тут Блядь, один он только а нормально зачистили. Вверху до своего цирки нахуй бежать, блядь. Пока добежишь, ее захватят уже. Глаза. Ой, чувак. Первый этаж. А, не убежал. Ну это был хороший ран, конечно. На площади справа пулеметчик, осторожно. Это на по мне стреляет все время. А церкви площадь захватывают. Если кто-то рядом, помогите. Я погиб. Если сосредоточиться полностью на площади, площадь под контролем. Нахуй никого нет. Площадь под контролем, да, просто. Справа, справа закидут гранаты. О, хорошо. Меня где-то припалили, ну ладно. Куда приблизительно? Не, не, даже не понял, Олег, просто умер. Э, ну, ребят, покидайте граната. О, удачно. Я там просто на одной позиции замер, и меня просто раз это... Размокрили, наказали за... Блять, ну ёб твою мать, пулеметчик-то кто-нибудь снимет, алё? Где он, где он сидит? По центру нахуй пиздячит нахуй. Пиздец, блядь. Мы с Женей на, этом, на площади. Женя, я справа. А, вы на площади? Я думал, вы а, просто да. церковь сначала держали. Ну, я поменя... просто умер и побежал площадь захватывали, ушел на площадь. Выбежал, побежал немец. Не добежал. Не добежал. Второй этаж, справа. Церковь, вижу. Церковь. Не вижу. Церковь. Нужна помощь? Церковь? А, я туда пиздец. Я помогу. Ты Я ладно, я сам. Пулемет второй. Пулемет второй, второй этаж окно, да. Ты на, церковь, ты на площади? Церковь Для Там. церковь нужна поддержка. Ой, Я... А. Ганфайр слежит Там, дома. Я смотрю пока они что-то не, не сильно высовываются, очкуют. Так, а что, они все на церковь, что ли, пошли? Что-то тихо у нас. Да не, там уже тихо, много уже. Да, а вы там просто на первом этаже, в окне? Да, о. А, сори. А справа Хотя в окне, этого. на первом этаже. Только что убил. А только что его убил. Понял. Блять, пизда. Пизда, пизда, пизда, пизда. Нет, выжил. Блять, с церкви налево заходит. Помогите кто-нибудь, там три человека нахуй идут. Иду, я на, на церковь перетянусь. Блять, я труп. Блять, двух за, за, за... убил. Один остался. Не вижу в центре никого. Площадь развалин влево. Блять. О, вижу. Нихуя. Сука, я думал, это свой. Thank you, Don Blake. Hiding in the darkness was autism. As it always is. You think you're okay, and then autism gets you in the dark. Так. Твои. Вот так. Shit, sorry. Успел, Мне гранату закинул. Он зашел в церковь. Сейчас захват будет. Похуй, я сейчас закидывать буду за этот. Ах ты пидор, блядь. это не пидор, это наши... Ха! Красиво сидите, люди. Что ты? Да? Красиво они тут лежат. Под пьедесталом, блядь. Сука, даже гранат не стоит, пидорас. Ой, <clears throat> кстати, извини, Олег, я тебя забыл в день рождения. После, ёб твою мать, Коля, ёбаный рот, я выбежал на него. Блять! Ёб ты мать, я думал, он не сдох. <clears throat> Кстати, извини, Олег, я тебя забыл с днем рождения. Желаю тебе всего лучшего. Блять. Ёб ты мать, я думал, он не сдох. Прости, Андрюх. Прости, Андрюх. Да, то Андрюх сдох, да? На площади проходит. Я думал, тебя охуенно убили. Нет, Берман, нахуй. Королевский трубадур, блядь, а? А, пробегай справа. А, не ну, пробежали. Э, на площади, на площади пулемет и стрелок. Коля, если ты сядешь справа, я тебе буду влево держать край, слышишь? Я слева могу сесть с пулеметом. Могу справа, мне без разницы. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Можешь справа сесть, а я тебя буду левый край держать. Вот здесь где-нибудь. Не, ну в смысле вот этот проход. Да, вот так, да. Я, а я буду просто открывать, чтобы... По центру, мужики, по центру контакта. Второй этаж, справа. окно. Мне бы жопу такого вот справа не, не срезали бы. Сейчас закинул. Жопу справа, но это если только они на площадь пойдут. Так, налево пошел один. Один налево они пошел. Уже... Слева, возможно. Что его не подогрел? Прошел? Нет? Срезал его. Так как что-то, блядь, по правой? Ну, это второй этаж. Далеко, далеко, далеко по правой. Сука, он меня сейчас убьет. Нет, блядь. Там есть. Убили его. Фу. Ах ты пидор, блядь. Хорошо, держу. Есть Коля у тебя? А, он, блядь. Да, он, блядь, Не, блядь, а Нихуя себе, как это, блядь, он уже выживал, нахуй. Над башкой у него, что ли, все это свилетало, блядь? Ой. Спасибо, Дима, блядь. Справа, справа. Это Димины гранаты знаменитые. Нахуя он сюда их кидал, блядь? Бегут нас тащить. Полагаю, что он тебя хотел выкурить. Не понял, чего. Объясни, Дима, нахуя ты туда кинул гранату? Блять, свой, свой по мне стреляет, что ли? Дима? Ну, я услышал там немецкую, немецкую стрельбу. Блять, я с пулемета немецкого стрелял, конечно. Ты, блять, услышал немецкую стрельбу. А хотя Дима, бы, хотя бы сказал. немецкие затворы. И Дима Ой. сразу кидает гранату, понимаешь? Он даже не, не думает об этом. У него просто флешбеки вьетнамские начинают. <laughs> Чувак, дай оружие в Пулемет минус. Пока лежу, потом... Они отхватили, только... Внимание, справа. Убил. На площади прям в упор. Хорош. <laughs> Нихуя. Отлично. Нормально, они рушанули площадь, но мы ее... Там еще левее под... Э, на углу дома. Левее на углу дома. В окнах на первом а, этаже. Ага, есть. В руинах. Гранатами двое. Один гран руин. Лежит. Добрый вечер, да. Привет. Здравствуй, Дим. Кто-то ре... кто режет кого-то. В руинах много. Ну, в руинах прям целая толпа. Побежал, кто-то за руины пробежал мимо, за ним побежал, чувак. не был. Одного завалил. За кого заходить? За красных. Вот это у меня сейчас пролагало, нахуй. Что пиздец? А! Ебать у меня сейчас пролагало, нахуй. У меня тоже было очень сильно гранаты взорвалась, потом взорвалась подо мной. Охуенно. Так, по центру есть. В дверях пробежал куда-то, наверное, на второй этаж побежал. через вас не А, на втором этаже есть. А где конкретно? Чуть левее там. Еще на первом высунули. А, в руину, да, на первом уже. Да, там, по-моему. Они что-то не сильно высовываются, очко. Так, а что, они все на цеку, что ли, пошли? Что-то тихо у нас. Да не так уж и тихо, много уже. Да, а вы там просто на первом этаже, в окне? Да, а, сори. А справа в окне на первом этаже. Только что его убил. А? Я только что его убил. Церковь зашли, центральный ход. Церковь зашли, да? Где именно? С какой стороны? Первый этаж, левое окно. Ой-ой-ой, пьедестал. Я за, за пьедестал Бля, закину. не попал. Закинул? Когда? Только что? Я закинул, закинул за пьедестал гранату Бля, закину. я умр. О, отлично, хорош. Все чисто. Ах ты, блин. Пулеметчик там. Да? Да, на втором этаже справа, на площади. Ой, пацаны подходили, может пулемет взять не <coughs> Блин! А его сняли уже, да? Они бывают под самый левый угол залезают, ждут, пока все подойдут, потом толпой рашат. Молодцы, и чё? Хорошая ну, стратегия. Ну, центр, надо, надо э, пробежать еще. Площади берут. Второй этаж, пулемет. Право. А, за зашли в центр. Снял, церковь побегай. через центр. Пулемет снял. Не вижу в центре. Площадь развалин влево. вижу. Нихуй. Сука, я думал, это свой. Это. У разбитой четверки меня прикроет кто-то? Площадь а э, левого центра. Рата. граната. А кто понял? Он не дошел, что ли? Я не вижу никого, блядь. Ну все, я подошел. Там они дофига идут. Ну, окей, слева они идут. Двое налево. Справа развалено. Да, окей, я пробегает справа от дома. А, не пробежали. Э, на площади, на площади пулемет и стрелок. Коля, если ты сядешь справа, я тебя буду слева держать край. Я слева могу Стрелка снял. Могу справа, мне без ну, разницы. Справа сесть, а я тебя буду левый край держать. Вот здесь. rusty, mate. That's German. And we win. Okay. Ай, да-да-да-да-да. Стреляй, ну, стреляй. Красиво. Спасибо. Там э, еще есть. Да, бегут, бегут, бегут. Ебать, их тут бежит, нахуй. Какие, блядь. Блядь, так, еще лежит, лежит. Ну-ка, давай. Да сдохнет ты уже! Как, куда патроны, блядь, попадают? Че за пиздец, нахуй? Это резиновая, что ли? Обойма резиновых патронов нахуй, мне дали? Наконец-то, блядь. Нет, блядь, тут проход закрыт. Или у тебя вообще холостые, знаешь, ты стреляешь? Может быть, может и холостые. аутизм там же сидит у забора. Сука. О, Зигурд бежит на точку, попробуй убить. <laughs> Олег, короче, потом ты вставишь это на видос. <laughs> Э, бля, я просто, знаешь, вот там где-то вдалеке, я не знаю, как далеко, вот, потому что бежал, где-то точечка такая пиксель, я думаю, дай-ка попробую на упреждение шавальнуть, и прям его зацепил. <laughs> Он бежал опять к своему этому дереву туда. Вот этим вот и карты хорошо. Ну да, наверное, но это, это на этом плюсы заканчиваются все. А за домом? Не, прям в доме. Один в дом зашел. А, -а, а Это был скам. И он меня задарил. Не, не заходи туда, Андрюх! Он, наверное, на втором этаже должен играть. А где, где поход на второй этаж? Тут или Справа или слева? Слева. А теперь справа или слева куда поворачивать? Сейчас. А, Налево, быстрее, вперед, Олег, быстрее. Давай я вперед я пойду и покажу. Ох, нахрена. <laughs> Я сказал, слева. <laughs> Надеюсь, вы это записали? Ну да. А что? Это надо видео ставить будет. Какое? Что by the air and no one Charlie told me. Six, this is Baker 5, passcode 2, 5, jig, oboe, requesting fire mission at coordinates 3, 2... Он ко мне пришел! Обдувальник! Да. Нет, не ну, в этот раз не получится. Я такой сидел, качался на этой лошадке, а он заходит и расстреливает. красиво, я закинул через здание. Там еще один, осторожно. Он побежал налево. На нахуй здание. Не тут вылезать, блин. Так, кто тут у нас тут стоит в открытой дверке? <laughs> Так, наверху, я так понял, да? Я сейчас закину. Разверочно. на дороге. Ой, понятно, зря зашел. А не помните, спал у них ну, Смотри, как дошли пидорасы. А он видел, что, видимо, граната отрывается. Молодец, Кам, молодец. Что, отобрали? О, нас Блин, Блин а что за херня? Почему Саус Пирга все равно не играл? Ну, потому что они один раз прошли через эту тупую. А, вот, а мы все, оно уж теперь наше, видимо. Присутствие а есть, осторожно, на спауне. Да, слева, Жень, слева, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, слева. А вот вижу. Опа, Время а уже кончилось. А вот Кэптон, да. М. Мы отхватили все хорошо, точки, которые они оказалось. захватили за это время. <laughs> Да. Кого интересно, естественно. Rifleman, once again. Did want to actually vary it up by grabbing myself a. <coughs> excuse me. <coughs> a uh, machine gunner. But the game decided no, I was I was delaying for too long. Ah, Sigurd. I got Sigurd. Northern Dumpling to himself. Or North Dumpling to himself. I keep calling him Northern Dumpling for some reason. He's probably living in Sheffield for so long when I did. Because you aren't North, you're Northern. And being Northern is something you must have pride in. It's like gay pride, except for British. Which I know some people will say, what's the difference? Ah! Didn't see you! Well, you can have that for your troubles, sir. Don't know if I should stay here. itchy nose. I've got Sav. But unfortunately the other person survived. So I'm going to... No, you're going that way. Everyone's going that way. You know what? I'm, I'm staying in here. Oh, getting stuck on stuff. This point is really for riflemen. Граната один. Женя, прикрой меня. Я щас- Уже Женя умер. Женя умер. Блин, свой убил. А, Надо было сказать сейчас, что He got killed. Shit! Shit! Shit! Блин, да он вылез гранаты, понял, он ее в руке держит, ну смотрит ну, да. на меня. <laughs> really be up here with an MP40. Got savved. Я понял, но ну это хороший действенный план на самом деле. Бункер большой наш. Большой наш, отлично. Sorry, Sav. Wrong weapon for the job. Pile of dead me. Sorry, Jeff. Что, попробуем еще раз или что? Надо только пульное. Да, план был хороший. Вам бы было скорее бы туда бежать. Потому мы что я за, со спины зашел к ним. Ну, мы туда и идем спину. Ты бункер зачистишь нам, может быть? Мы зайдем тогда? Давай, мы... Давай, давайте, давайте, давайте. Он пустой, пустой, быстро заходите. Сейчас он Да стреляете сейчас, блядь. Да, бежи, бежи, Женя, залетай. Стреляй, мы с Женей заходим. Мы зашли. Бункер клир, Бункер клир, да. Бункер, бункер, бункер клир. Очень Могут. Могут. А. Давайте, давайте, давайте чуть-чуть. Похуй, даже если сдохнем. Есть. Отлично, somebody. It's one of ours, that's all good. Anybody? Did North Dumpling just clear the room, including his own men, by accident? Do you mind? Leading video game doors. It's always the thing about realism in a game, though, I think it's funny. Doors just open. Nobody actually touches them. Fuck. I was expecting him on the floor.